hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है टैली प्राइम में हम क्या सीखेंगे क्या खास है आइए आपको बताता हूं देखिए यहां पर अगर आपको स्टॉक की समरी देखनी है तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू पर रहते हुए आपको कीबोर्ड से अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो प्रेस करना है केवल एस तो जैसे ही आप एस प्रेस करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि यहां पे स्टॉक समरी आ रही है ठीक है अब ये स्टॉक समरी यहाँ पे डेट देखिए एक अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक की ये पूरी रिपोर्ट है ठीक है अब एक ही स्टॉक आइटम हमारे पास है और इसकी क्या इसमें स्थिति है वो देख लेते हैं तो यहाँ पे एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इनवर्ड और, और दिखेगा आउटवर्ड फिर यहाँ दिखेगा क्लोजिंग बैलेंस अब इन तीनों का क्या मतलब है आइए समझते हैं देखिए इनवर्ड का मतलब कि कितना आपने परचेस किया था देखिए अगर आपकी एक बड़ी शॉप है तो आप कहीं से सामान लेके आते होंगे तो उसकी एंट्री आपको दिखानी पड़ती है अपने यहाँ ठीक है उसके बाद फिर सेल करते हैं तो सेल करते समय आप क्या देते हैं कितने का बेचते हैं वो सारी डिटेल ठीक है कितना आपने स्टॉक आइटम सेल कर दिया वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखेगी और जब आप परचेस करके लाएंगे अपने यहाँ तो वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखेगी ठीक है उसके बाद से क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि आपके पास कुल मिलाकर के पांच और बच गया है ठीक है इसका मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के कितना बच गया पांच बच गया अब देखिए यहाँ पे बीस था ये 20 ठीक है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 जो है सेल हुआ है ये 15 जो है सेल हुआ है तो आपके पास कितना बचेगा पांच ही ना तो बचेगा तो ये स्टॉक समरी में जा करके आप बहुत ही आसानी के साथ सारी चीजें पता कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video